prepare for your death, Leon. No lo creo. Vamos, vamos. Bueno. Usaré el arma secreta. Vamos. Nossa. Ah! Ah! Ah! Chau, saludos a todos los amigos de los cuatro y los suscriptores.